Warum klebt man sich für das Klima aus Protest fest? Wenn Politik beim Diskutieren das Thema weglässt. Warum spielt Elon Maskottchen im Weltgeschehen? Wieso können Staaten die Missstände nicht selber sehen? Warum müssen wir noch mit 30 bei den Eltern leben? Wieso reicht das Azubi-Cash nicht mal für Schnelles nehmen? Warum sind wir in Therapie und nicht in Garteneden? Es blitzt und donnert, egal, wir lassen Champagner regnen. one Jobcenter, Kopf im Sand, an Champagner. Schmetter mich, schmetter mich weg gegen Propaganda. Wen würden wir wählen, wenn jedes Reden Substanz hat? Was wollen wir trinken, wenn Schnaps kein bisschen Balance schafft? Was würdest du wählen, wenn es weniger Angst macht? Wenn AfD sich verpisst aus unserem Landtag? Wir unsere Arbeitskraft nicht opfern müssten, nur fürs Wachstum. Das Ende ist nah. Komm, lass uns. climb all this meditieren, das reproduzieren, reagieren, protestieren, engagieren und dann abschmieren, iterieren, korrigieren, verifizieren, reproduzieren, ignorieren, kann passieren, dann kapieren, aber verlieren. Immer wieder Wand, Kinderlieder Punk. Ja, das macht uns krank, aber Stiernacken, Tamam. Immer wieder Wand, Kinderlieder, Punk, eure